Sí, xa sei. Estaredes a preguntarvos que fago con bigote, non? Nunca que queira facer un homenaxe a Freddie Mercury en la camereza. I want to break free. O que quero é falarvos do Movember. Movember é unha iniciativa que o que busca é concienciar e recadar fondos para certas doenzas. A xente que o apoia o que fai é deixar o mostacho durante o mes de novembro. E dai lleven o nome. Mustache. November. Movember. Enxeñoso, eh? Tedes toda a información sobre esta iniciativa e como apoiala na nosa páxina web, movember.com. Pola miña parte, o que quero aproveitar esta circunstancia para falarvos de dúas doenzas que afectan a moita xente, o cancro de próstata e o cancro testicular. O cancro de próstata é, entre a poboación masculina, o cancro máis frecuente e é a segunda causa de morte por cancro só detrás do cancro de pulmón. A verdade é que é pouco frecuente en poboación menor de 45 anos, mes conforme aumenta a idade aumenta tamén a suicidencia e a idade media de diagnóstico sitúase ao redor dos 70 anos. A parte da idade tamén son factores de risco a obesidade e o feito de ter un familiar que padecese previamente cancro de próstata. E como a xenética e a idade non se pode modificar, é importante ter un estilo de vida saudable, manter unha vida activa e unha alimentación equilibrada para minimizar o risco de padecer cancro de próstata no futuro. Pero o cancro de próstata é moi importante o diagnóstico precoce, que se basea en dous piares fundamentais. O primeiro é o PSA, o antíxeno prostático específico, que se mira nunha simple análise de sangue, e o segundo é o tacto rectal. Tempo morto. Aquí hai moito machiño que di cousas como Ai, eu polo cu, nin o bigote dunha gamba. Vamos ver, meu, que estamos no século XXI. A homofobia vamos la deixando de lado, de acordo? Pois ben, a verdade é que existe certa controversia sobre se é útil ou non facer un exame sistemático de PSA a toda a poboación de risco porque se ven a verdade que aumenta a supervivencia, tamén existe un elevado número de falsos positivos. En calquera caso, se tes máis de 45 anos, e especialmente se tes antecedentes de familiares que padecesen un cancro de próstata, é importante que fales deste tema coa tua médica de cabeceira. O cancro testicular, en que é moi pouco frecuente na poboación xeral, é o cancro máis frecuente na poboación masculina de entre 15 e 35 anos. O maior factor de risco que ten é a criptorquidia, en que xa estea corrixida. É dicir, se cando eras pequeno tiñas un testículo que non che baixaba, en que agora teñas todo no seu sitio, tes máis risco de padecer cancro testicular que outra persoa. Afortunadamente, é un dos cancros que ten mellor pronóstico. Detectalo é tan fácil como tocar os collanos. Non, literalmente. A doenza maniféstase como unha masa sólida que non doe localizada no testículo. Entón, é bo acostumarse a, a palpar de cando en vez os testículos, por exemplo, cando esteas na ducha, coa quentiña, apalpas un poco, tocas, miras a ver qué notas, si notas un bulto o algo que no deberá estar ahí, comentas yo médica de cabeceira. Ey, y e ya que estamos a hablar de bigotes, ¿alguna vez pensaste que si Hitler e Cantinflas se vicasen o sus bigotes nunca llegarían a tocarse? Un tema que me un toro de todas.